मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस की ओर से छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में हैं। नकुलनाथ के पास छह करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है उन्होंने इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में लगा रखा है नकुलनाथ ने इकतालीस करोड़ रूपए अचल संपत्ति में निवेश किया है उन पर शून्य दशमलव जीरो प्रतिशत यानी कि लगभग एक दशमलव सात करोड़ का कर्ज है इसके अलावा नकुल ने चार दशमलव तीन लाख करोड़ रुपए इक्विटी में लगा रखे हैं अब नजर डालते हैं करुणा निधि की संपत्ति पर उनके पास अट्ठाईस दशमलव एक करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है इसमें से उन्होंने आठ दशमलव नौ करोड़ रुपए अचल संपत्ति पर निवेश कर रखे हैं वहीं उन पर पंद्रह दशमलव तीन करोड़ रुपए का कर्ज भी है इन सबके अलावा दो दशमलव एक करोड़ रुपए कनिमोझ ने इक्विटी के रूप में रखे हैं मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के पास कुल संपत्ति 108.5 करोड़ रुपए की है उन्होंने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा यानी अठासी दशमलव चार फीसदी मतलब 101.1 करोड़ रुपए रियल स्टेट में निवेश कर रखा है हेमा पर तिहत्तर दशमलव दो लाख रुपए का कर्ज है जबकि इक्विटी में उन्होंने महज शून्य दशमलव दो फीसदी निवेश किया हुआ है जयाप्रदा की बात करें तो छब्बीस दशमलव दो करोड़ रुपए की कुल संपत्ति में उन्होंने सुनसठ फीसदी हिस्सा मतलब अठारह दशमलव छह करोड़ अचल संपत्ति में लगाया है जया पर एक दशमलव तीन